zapato cómodo lo de caminata larga, lo de caminar sola. Ponte los leggings, la malla de decalón, un buen pantalón para caminar sola. Y abrígate para las noches de frío, pa' estar tú bien contigo abrazándote. Y abrígate bien para la noche de frío, para estar tú bien contigo, abrazándote. Bien a gustito en tu colchón blandito, el de tu propio amor propio. Y quiérete, date tu tiempo, mímate, es el momento, te hará bien. Llorar, reír, descargar la mochila de peso, va coger aliento y saltar al vacío. Volar de lo lindo, volar, volar, va. el tiempo, todo está en movimiento Lento siento que me lleva el viento Siempre con poco peso, engancho un vuelo ligero Venga, dale, dale Ya no soy preso ah. ni de las estrellas No soy leña de otros fuegos Mi expectativa está perdida Y siento que le gano la partida Y juego al presente y disfruto de la gente Sin esperar nada, uno es, uno siente Camino con zapatos cómodos y me siento como Dios mi Mango cómodo. Me pongo Pizza Mango